басымы турактуу болгон процессти карайлы бул процессти байкоо үчүн колбанын үстүн пробка менен жабалы колбага тик бурчта ийри формадагы айнек түтүк киргизилген түтүктүн горизонталдуу бөлүгүнө боелгон суунун тилкесин жайгаштыралы суу тилкеси тең салмактуулук абалында болот эгерде идиштеги абанын басымы атмосфера басымы менен бирдей болсо колбаны кол менен жылытса суу тилкеси оңго жылууда температура өссө демек газдын көлөмү дагы өсүп жатканын билдирет колбаны муздатса атмосфералык басым идиштеги абанын басымына бирдей болмоюнча суу тилкеси солго жыла берет бул учурда газдын көлөмү азайды жүргүзүлгөн тажрыйбалардан жыйынтык чыгаралы басым өзгөрбөсө газдын массасы турактуу болсо газдын көлөмү абсолюттук температурага түз пропорциялаш